Thank you. Thank you. sampean? Motor iya, motor awak. Anu. di sini London. <laughs> Oke. Untuk informasinya sampai di sini dulu. Untuk lebih lanjutnya nanti baca di beritanya linggauclick.com. Oke. Assalamualaikum.